Salutam al mondo! Mi havas novain snow fine. Sun oko vitorn. A veo color, oko Kai no malai. Oko vitorn. Alca. Sed mia a mia mia nova chefa vitroi estas verdae. Kai mi ne fartas bone. Ce la forto de la lenzoi changis. No, mi non <laughs> mov mal sanitas Mi esperas che gi daŭro eble du tagoj, sed mi pensas ĝi daŭras daŭras tri ĝis sep tagoj. Normala ĝi daŭras kvar tagoj. Mi ne ŝatas tion. Hmm. Hodiaŭ mi pagolas pi miai aliei, <laughs> miai aliai shato cupoi mi diris che mi shatas triki kai crocheti mi ne diris che mi shatas che mi shatas che mi shatas desegni kai desegni <laughs> um, mi havas mian mian schizo lipoin ci se mi havas multain schizo schizo schizo lipoin mm. mi ne scias che kiun mi montri uno no la mi ne scias che lavoro <laughs> che non lavoro bestoi aquo bestoi shuffle <laughs> mi scias shuffle mi tre shuffles tion Tio. Tio est est shaffo en lupo costumo, yes. A ah, mi havas multaim, multaim, multaim tituen. To... Momentu! antaŭ mi designis um, tion tage sed kiam mia manoj um, malfunkcias mi ne designas Hmm, tio estas iom mal malfelice. Do mi esperas che um, miai manoi funccias funcciu bone bale. Mi havas uh, agioi. Do. Mi mi havas grandan Ecco. Ne si es. Se. Oh, uh, yes. Mi sa che stia. Se la trago. Bona trago. Mi havas... Mm, mi... Yes. Mi tre sa che stia. This is... This is... Tre longa. kai mi anka has it's yeah an, tak libro testi no kiam mi fas faris tio eble mi havas tro libroin ankaŭ havas <laughs> multajn bestojn. <laughs> Kaj Bakoj. Um, hmm. mi... Shut Tio. Chill, Arco. la vetelō estīs trē malbūnē tiu tāgō. The mi was mi bad that day. Mī Mi miān cepēlōn fērē. I lost my mi promenas promenas la unun kun la unun nes tis um oh yes tio estis kiam mi visitas museo mm, arto arteo kai eh, tio estis tre malhela kai havis multajn insektojn <laughs> chatas tian kai mi chatas eh, zombion Mi chatas spekti zombio zombio filmoin zombio filmoin kai mi angao chatas tabulludoi. Nu, tabulludoi. Kai mi havas kelkain zumbiai tabulludoi. Mi ne ludi, ludas tion ofte. Ča neniam, neniu volas ludi. Sed ĉi tio estas mi que ele zombiou. Okay. Tier me spectas. O mon. O mon. Tá. Have kiam mi designas mien tag libron taga mi decidis uh, uzi uh, pagio cia mi pensis che tio functias pli bona po mi pli bona mi nova sun oko Bitcoin antaŭe. Gravas. <laughs> Tro la paĝo. Mi tre ŝatas tion. Mi vizitas la Castello Neuschwanstein en Germanio. Mi volas viziti tion Ecte, mi adjus dec unu. Dom, tre pobra. mi havas. Tir. Ecte, mi havas. <laughs> This is Gio. Yes. <laughs> Okay. Tio anka kaune estas Gio. Havas la la page right and got map mm map though name man name map missies mine have just mean got <laughs> album to thank you <laughs> me um here <laughs> else Mir hoffte Dios. Nej, mina designas motor. Jag kan köra Då. antel quelque jaroi mi uh, mendis mian mian propuan por sparko mi shatas tiam kai mi anca oh, fagis por mi a uh, designis mi designis mian chemizo ankaŭ en ti diras ne genu ato farin farante ato farante char kiam mi designis um homo eh, <laughs> ofte genus min cha ili volas diri a paroli kun mi pri la des designo sed mi <laughs> no volas designi mi esperas che la chemiso um, helpful <laughs> certe ne <laughs> ci ne helpas <laughs> ah. mi <laughs> no mi esperas ke um, kiam mi ricevos mia novan fingo helpilon mi eble designos de novo Um, yes. <laughs> Just like a video.